Oh, dommage. C'est passé quoi là à côté du poteau C'est vrai qu'est-ce qui s'est passé ah, ah, la balle il l'a pas touché en fait. Ah, dommage. Oh. Je vois le son 1000. C'est pas dedans, c'est pas dedans, tranquille. Je prends le contrôle. On en rebelle On débelle. Oh.